zu reden oder was weiß ich was. Es fängt an zu sicken, ist ja toll. Dann ähm, gebe ich dir die Kamera einfach. Ich halt gucken, dass es vielleicht relativ nah an mich heran, damit dann irgendwie die Leute das hören. Ich glaube zwar, dass sie einen Mic haben. Ja, unser Publikum ist das gewohnt, dass wir keine Profis sind. So, jetzt ist der Stream an, guck mal drauf. Jetzt läuft er, den könnt ihr jetzt teilen. Die Kamera steht gerade äh, und ich kann das jetzt loslegen. Ihr wartet mal. Nicht, genau. Äh, wir sind übrigens gerade eben äh, in eine Polizeikontrolle gekommen, ja. Und man hat uns voll nackig gemacht. Ähm, fand ich echt ein bisschen krass. Also es wäre cool, wenn ihr mal den Link teilt. Also wir sind ja hier, hallo Gerlinde, mit ein bisschen Verspätung, aber das äh, ist der Polizeikontrolle geschuldet und nicht uns. Ist nicht unsere Schuld gewesen. Und deshalb äh, denke ich mal, ist das zu verzeihen. Hat echt mich geärgert. Die haben mir meine ganzen Sticker abgenommen. Ich habe 150 Sticker mitgehabt. 150 in zwei Sprachen, Deutsch, Französisch und vom Syndikat noch bestimmt 30. Und die haben alle abgenommen. Alle haben die abgenommen. Jo, wir nehmen jetzt einfach deine ganzen Sticker und dann hast du Pech gehabt. Also ich sage, ja, super geil. Sie wollten nicht, dass ich das irgendwo aufklebe. Mit dieser Argumentation. Ziemlich Mist. Ähm, ich lasse das jetzt mal laufen. Geredet habe ich noch nicht. Also ich habe noch nichts verpasst. Werde ich wohl gleich oder so, keine Ahnung. Und ähm, in der Zeit könnt ihr den Stream mal was teilen und so. Das wäre ziemlich cool. Weil ähm, ich habe ja gestern leider den falschen Stream angelegt und deswegen muss ich jetzt alles nochmal neu machen. Danke, äh, Laura und so, ja. Echt steht da Money. Ja, ich kann das aber nicht mehr ändern jetzt. Äh, war ja sowieso alles voll mies mit dem Ganzen, gerade eben die Kontrolle und so. Barbejon ist hier, Nikola ist hier. Äh, ja, die sind bestimmt Stickersammler, das, das kann wohl möglich sein. Und nicht, die sammeln nicht nur Sticker, die sammeln auch gerne andere Dinge. Haben sie nämlich meinen anarchistischen Freunden auch abgenommen. Voll miese Sache. Oder das war Diskriminierung, weil sie gesehen haben, dass wir deutsch sind. Das kann ja auch sein. Dass die Brüsseler Polizei dann gedacht hat, oh, dann diskriminieren wir einfach mal ein bisschen. Nein, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Es war auf jeden Fall mies. Und hat echt die Laune so ein bisschen runtergezogen, aber jetzt geht's wieder. Weil hier ist, äh, ja, weiß nicht, 200 Mann vielleicht. Denke ich mir mal. Und, aber Wasserwerfer und äh, was weiß ich was noch alles hier. Zig Polizeiwagen, hinten Motorradfahrer ohne Ende. Bonjour, bonjour, mein Freund. Wie geht's dir? Alles gut? Ja? What? Alles gut, alles gut. Hat auch nicht gekämpft. Ah. Non, äh, guck da, läuft dahin, nicht, nicht hier. Ouais, t'as vu Béji, Barbajoun? Yeah, I don't know where it is. Um, ähm, so, äh, I'm, I'm so speaking, huh? ich, ouais. ja, von der ouais, Mike. Ja, gleich, gleich. Ja. Okay, okay. Ähm, ich weiß aber nicht, wo Barb ist und Nicolas. Ja, Nicolas, il est... Il est là, ja. il arrive là-bas, äh, Ah, gut, gehen wir mal nach vorne. Ja, ja, ich muss... Alles gut. Halt, halt. Ja, Leute, ähm, das war der Michael, auch ein Brüsseler oder ein Namura, glaube ich sogar. Und es gibt auch kleine Gelbwesten. Was steht hier? Warte mal. On Road to Cash. Das ist Gilet Joe. Was heißt denn On Road? Okay, ich weiß es gar nicht. Kann mir das einer übersetzen? Schnell über den Translator schmeißen und mir bitte übersetzen. Das wäre freundlich. Dankeschön. Und hier, einen Moment, ich muss schauen. Oh, die Kamerahaltung hier. Wie die Fendel Mix. So, wer ist Gilles John? Wer übersetzt? Barbe schon? Äh, Nico? Nein, ich meine, äh, Lieber äh, Couchy, übersetzt mal bitte. Oder schmeiß mal durch den Translator, das wäre cool. Ähm, ja, wir haben auch Honka hier. Wir sind noch, ich bin noch ein bisschen geflecht von der Polizeiaktion und muss diese Kamera erstmal richtig hinkriegen. Äh, es geht hier aber auch gleich irgendwann los. Die sind nicht so wie wir Aachener, die bleiben ja nicht stehen. Aber die haben natürlich auch einen schönen Kreisverkehr. Hier könnte man auch zusammen kreiseln. Wir wollen Bares, ja, Bares sowieso. Nichts Abschaffung des Geldes, des Bargelds. Keine Kryptowährung und diese ganze elektronische Mistscheiße. Also wir gucken, was hier noch so ist. Schauen wir mal rüber. Ich mach mal rüber, kann ich sehen. soll ja gleich noch reden. Momentan drücke ich mich noch drum. Ich musste noch nicht hier sein. Mustafa ist auch da. So nice. Obwohl er keine Gelbweste mehr trägt, ist er da. Wir haben keinen Dosenpfand, aber voll wenige Mülleimer. Ich muss irgendwo einen Mülleimer finden, wo ich das mal reinschmeißen kann. Ah, da hinten. Aber ich habe echt ein super interessantes Interview dem Deutschlandfunk gegeben. Das war echt äh, nice, war das. Das war sehr interessant äh, Fragen. Das war auch gerade die Dame, wenn ihr das kurz sein Bild gesehen habt, weiß ich ja nicht. Äh, was ist denn Barbejon? Barbejon, Barbejon. Die stehen ja hier viel länger rum und machen gar keine Gelbwestenstimmung hier. Da muss ich den Barbejon mal fragen, das muss doch geändert werden. Hat Da ja bei uns mehr Stimmung gemacht. So, ich teile das jetzt mal durch. Was? In der Ich kann euch auch noch coole Sachen empfehlen. Du, du bist nicht hier äh, drin. Also, nur im Ton halt. Ja, das ist da halte ich mich immer drauf. Ja, heute schon Bilder von uns gemacht. Nee, die haben uns ja schon fotografiert. Äh, geil. Hey, die haben voll, das müsst ihr euch mal überlegen. Die haben hier die Anarcho-Freunde äh, voll diskriminiert im Gegensatz zu mir. Die haben gesagt, ja, die Gelbweste ist nicht so gefährlich. Die Ne? Die haben mich ganz anders behandelt, wie sie, wie sie hier meine Anarcho-Freunde behandelt haben. Das ist schon krass. Voll die Ratten. Und das, obwohl wir gar nichts gemacht haben. Das ist Wahnsinn. Und dann nehmen die mir alle Sticker ab. Das regt mich so auf. Die müssten mir eigentlich ersetzen. Jeder Sticker 25 Cent. Egal, ob das Sticker-Sammler sind oder nicht. Die müssen das bezahlen. Ich schick den, wir müssen der belgischen Polizei oder der Brüsseler Polizei die Rechnung für die Sticker schicken. Mit Aufschlag. Versäumnisaufschläge und so. Wir müssten die angreifen damit. Anders geht's gar nicht. Nehmen die einfach die Sticker Und, und auch vom Syndikat. Das ist ja noch, noch krasser. Ich hatte mich, ja, und Taucherbrillen haben sie geklaut. Haben die, die Flagge am Refrain gegeben. Das ist schon ein Witz. Und dann sind wir ein paar Meter weitergegangen, weil da ein paar dunkelhäutige Jungs äh, gesessen haben, die sich einen durchgeraucht haben und so. Und und dann haben wir die gefragt, ob das normal ist. Und da haben die gesagt, ja, das ist normal, das machen sie immer. So, jetzt muss ich mal gucken. Äh, der Nikola will irgendwas sagen. Ich gehe mal davor. Wenn der mich dann ruft, dann komme ich kurz die Tür so ein bisschen vorgehen. Weil hier hinten ist, glaube ich, oder Mikrofon, ich weiß nicht. Hallo. Oh. Jeder Sticker 25, das ist unser, oh, stimmt. Lassen wir jeden Sticker 75 Cent und ich besorge die Adresse von der Brüsseler Polizei und dann schicken wir denen die Rechnung. So we come the controlling before we are here. Behind this building. Ah, yes, there is, they always And they put all, all my stickers, 150 stickers from Yellow West. They put it. Yes, really? Yeah. Ah. And my papers and so. Although the papers on the, from Yellow Jackets. Okay. Huh? Ah, okay, and so you couldn't get them back? No. No. They say, we arrest you not, Bonjour à tous. but we become this. J'espère que vous entendez bien. Est-ce que tout le monde bien Rapprochez-vous pour la photo. Alors, euh, comme d'habitude, le lendemain de la déclaration qui a été faite à la police, euh, le lendemain, j'ai été censuré sur Facebook. Et donc, le partage a été difficile. Il a fallu passer par les autres personnes et par des autres comptes. On a médiatisé ça à l'RTBF, à RTL, qui ont laissé l'être morte. Euh, BX n'est pas là non plus. Et donc, euh, c'est comme d'habitude, ben, les grands médias se foutent complètement des citoyens. Donc ici, on a plein de revendications. On, crève tous euh, sous les factures, on croule sous les factures. Et ben, comme d'habitude, euh, eux, ils ont des, arrangements à leur sauce politique, mais qui ne nous arrangent pas, nous. Parce que reporter les factures à l'été, ce eh ben, sera quand même toujours payer la facture. Et les factures ont augmenté, pourquoi Eh bien, on ne sait pas. Parce que j'ai pas entendu dire qu'on allait faire des nouvelles centrales, j'ai pas entendu dire qu'on allait mettre des nouveaux pylônes, des nouveaux gazoducs, j'ai rien entendu de tout ça. Par contre, les actionnaires vont faire des surprofits phénoménaux, et donc c'est encore une fois des profiteurs de crise qui vont se mettre plein d'argent dans la poche, et alors que le peuple, lui, va crever de faim. Alors vous vous souvenez peut-être qu'ils avaient dit on va créer l'Europe pour plus jamais ça. Ils avaient dit ça, hein. plus jamais de guerre. Et qu'est-ce que fait Madame von der Leyen, commissaire européen à l'arme des nations pour faire la guerre qui ne font pas partie de l'Europe. Dans vos impôts et dans vos taxes, on a pris des milliards pour acheter des armes et pour faire tourner les marchands d'armes les armes qui ne sont même pas arrivées en Ukraine. Et je ne vois pas pourquoi nous, on devrait, Européens, déclarer la guerre aux Russes. Et ça, c'est encore une fois une crise qui cache une autre crise, comme ils, l'ont, l'habitude de le faire. Ils ont créé aussi l'Europe pour la finance. Nous, on aurait bien voulu une Europe sociale. Je ne vois pas pourquoi, depuis maintenant près de 40 ans, puisque l'Europe, elle ne date pas de, 1990 ni de 2000, elle, date bien avant la construction, euh, elle date bien avant. eh bien, toutes nos industries sont parties à l'étranger. Qu'est-ce qui nous reste comme industrie en Europe Tout part à l'étranger. On se souvient bien de Renault, de Caterpillar, de Ford, de VW e à Bruxelles, et les, usines textiles que nous avions euh, dans, le, dans le Tournésie, euh, dans, le les Assyries que nous avions dans le bassin de la Basse-Sambre, tout ça est parti à l'étranger. Tout. Est-ce que c'est le peuple qui a voté pour que tout ça parte à l'étranger Personne n'a jamais voté pour ça. Ce sont nos politiques qui ont laissé faire et qui se sont accordés avec les multinationales, les multiriches, pour partir à l'étranger, pour encore faire plus de profits. Mais alors, le politique, il fait quoi pour le peuple À part nous voler Alors ici, on a choisi ce lieu aujourd'hui parce qu'il est assez symbolique. Nous nous trouvons ici à côté de chez NJ. NJ qui a fait 6 milliards de profits depuis le début de l'année, mais 6 milliards de profits supplémentaires depuis le début de l'année. Et ils parlent que leur chiffre d'affaires va augmenter jusqu'à 9 milliards sur l'année. À côté, vous avez Proximus et là-bas le ministère des Finances. Alors, euh, la politique a dit, ben, on va reporter le coût au mois de, pendant l'été prochain. Mais en attendant, comme le, tarif a fort augmenté, l'État, qu'est-ce qu'il fait Il engendre des accises et des taxes phénoménales, puisqu'on prend des taxes sur ce qui a été vendu. Donc ils s'en mettent plein les poches, et après ils viennent vous dire oh, on va vous donner des miettes. Hein. On va vous donner 60 euros ou 120 euros. Hein. Mais vous n'en pris dans les taxes ils l'ont pris dans la TVA de ce qu'ils ont vendu et ils, ont, encore fait plein de, de bénéfices. Et c'est ça que nous voulons, c'est interdire cette manipulation des médias et la manipulation des politiques pour qu'ils arrêtent de voler le peuple et qu'on revienne à des tarifs normaux, à des tarifs de production normaux avec un léger bénéfice pour ceux qui le font. Et pour savoir payer les ouvriers honnêtement et pas non plus faire des surprofits pour les actionnaires. Il n'y a pas que ça qui va augmenter. Vous prenez le pelé. Hein, le pelé qui l'année passée se vendait 4 euros le sac, qui se vend maintenant 12 euros le sac, et je vous annonce qu'il va plus ou moins monter à 20 euros en plein hiver. Eh bien, les usines n'ont pas arrêté de fabriquer du pelé, ce qui a le surstock. Donc on a fabriqué ces dernières années des hangars immenses pour stocker, et ça va être comme pour la moutarde, eh bien on stocke, et une fois que les gens en auront vraiment besoin, eh bien on va lâcher. Et vous allez acheter votre pelé à 20 euros le sac mais qui vont pour pouvoir se chauffer. Donc vous vous rendez compte que vous allez rentrer chez vous après une journée de travail avec vos enfants qui ont été à l'école dans des classes mal chauffées, vous allez rentrer chez vous dans une maison froide, tout ça parce qu'il y a des actionnaires qui s'en foutent plein les poches. Et c'est ça la réalité du terrain. Alors on entend les vendredis de la colère du PTB. Le PTB qui nous fait des pétitions à tout va. Eh bien le PTB, et les autres partis politiques qui font semblant d'être avec le peuple jouent avec l'État, jouent avec la finance, jouent avec le nouvel ordre mondial. Ces gens sont corrompus et ne méritent pas qu'on leur, accorde de accorde l'attention. Depuis les années 70, ils ont mis en place les Rothschild et autres euh, banquiers, ils ont mis en place une façon de voler le peuple. Alors comment ils ont fait hein Alors, il y a quelques années, ils ont voté des lois pour interdire à notre Banque nationale de prêter à l'État belge. Avant, nous empruntions pour faire des ponts, des hôpitaux, des écoles, nous empruntions à notre État, à notre Banque nationale, à du 0,5%. Ils ont fait des lois pour que nous ne puissions plus emprunter à notre banque nationale, mais qu'on passe par les banques privées où nous avons emprunté jusqu'à du 12 et 14 Donc, nous avons payé en intérêt de la dette, donc les intérêts que nous avons donnés à la finance. Nous avons donné déjà plus de 600 milliards d'euros en intérêt de la dette. 600 milliards qui ont été volés à travers vos taxes et impôts. 600 milliards qui n'auront jamais dû partir. 600 milliards, et la dette belge, elle est de 600 milliards. Donc vous voyez, on n'a pas de dette. Il suffit simplement d'abroger cette loi, d'abroger ces décrets et de demander, enfin pas demander, d'exiger à la finance de rembourser le vol et on devrait demander à la police fédérale, à la police financière de faire ce qui doit être fait, c'est d'arrêter de voler le peuple. Alors quand un gars un pain pour se nourrir et nourrir sa famille, il va en prison. Quand à, un costard, un papillon, en costard, et eh bien tu es ah, applaudi par le peuple. Et eh bien ça, il faut commencer à le comprendre et arrêter ce malheur. Maintenant, on parle de plus en plus du télétravail. Donc les gens ne vont plus se déplacer, ne vont plus communiquer avec euh, les autres employés de la société. Alors c'est facile, hein, parce que quand on voudra envoyer un C4, eh ben, le gars il va recevoir un mail, comme quoi qu'il est vidé, il ne pourra pas parler avec ses collègues, il ne pourra plus se rebeller. Il y a aussi, il n'y a plus le contact social entre les personnes. Donc on veut que chacun reste chez soi. Il y a une centralisation aussi des données. Parce que maintenant, euh, vous pensez bien qu'à l'Europe, il y a un département pour les fusions. Pour fusionner toutes les compagnies et toutes les grosses entreprises. Donc l'Europe paye des fonctionnaires pour fusionner les entreprises. On sait très bien que chaque fusion, c'est automatiquement des pertes d'emplois. Alors maintenant, aussi, on veut faire l'intelligence artificielle, toujours aussi avec le, grand concours de l'Europe, le grand concours de Schwab et compagnie. Et donc ils ils veulent tout digitaliser, et on va arriver à la suppression de notre monnaie. Et donc, euh, pendant quelques années, on a cherché comment ils allaient faire pour supprimer notre monnaie. Eh bien, banquiers m'ont... Quelques banquiers ont quand même euh, encore une conscience ils m'ont parlé. Eh bien, d'ici deux ans, nous allons changer de billet. On va avoir un nouveau billet, donc tous les anciens billets seront retirés de la circulation. Et les nouveaux billets seront tracés. Soit par QR code, soit avec une puce, on ne sait pas encore trop comment, mais ils vont être tracés. Et donc, ils seront avec une durée de validité. Donc ils seront valables deux mois, trois mois ou six mois, on ne sait pas encore. Mais ça veut dire que quand vous allez, si vous avez un, matelas chez vous avec euh, une petite somme, vous allez devoir la rentrer en banque pour échanger. Mais ce que vous allez aller chercher ne sera valable que trois mois. Et en plus de ça, les banques sont très euh, collabos du, fisc et vont demander d'où vient l'argent. Donc, euh, fini de donner des enveloppes à ces petits-enfants. Je plains. nous, oui, entre nous, on échangera les billets, mais... Il y a aussi, dans les magasins, donc Colruyt, et, ici, il y a une dame qui travaille chez Carrefour qui vient de me donner l'information aussi. les banques ne veulent plus donner de monnaie aux grandes surfaces. Donc, ils n'arrivent plus à approvisionner en pièces de 5, de 10 et de 20 les grandes surfaces. Donc, tout est fait pour que nous payions par carte et que nous payions par euh, téléphone. Bien sûr, euh, le, le, fait de payer avec euh, votre téléphone ou avec une puce, eh bien aussi on pourra y mettre dedans le pass vaccinal, le pass énergétique, le pass climatique, enfin tout, tout, tout ce qui passe. Et eh bien moi je veux que tout ça, ça passe pas et qu'on se rebelle de ça, et qu'on... Enfin, il y en a marre, il y en a marre d'être tracé, il y en a marre de, subir cette dictature. Parce que, est-ce que nous, le peuple, avons choisi pour que les billets disparaissent Qui a choisi ça C'est la finance qui a choisi ça. C'est comme la finance qui a choisi de mettre la carte bleue. Bédovigne. Alors quel modèle de société ils veulent pour nous C'est ça le problème, c'est que nous n'avons plus le droit de dire ce que nous voulons comme société pour l'avenir. Et donc euh, vous avez connu Hitler qui a écrit Mein Kampf, Allô qui a écrit Mein Kampf en 1920. Il a réalisé tout ce qu'il avait dit dans son livre. On en sait la suite. Ici, on a Klaus Schwab, qui fait partie du Forum économique mondial, qui a été créé dans les années 74, 74 pour le français, et qui, euh, <laughs> et qui donc a écrit deux livres même, donc euh, Covid-19, le grand reset, et la quatrième révolution industrielle. Je vous invite à les lire, et vous verrez dans quel dictature nous, nous enfonçons. Parce que vous n'aurez plus le choix de rien, et vous serez libre et heureux, qu'ils disent, mais avec rien. Je sais pas comment on va faire, mais... Et donc, il euh, faut savoir que le choix avait fait une école à, Davos. Ah, Macron, Trudeau, euh, De Gros, ministre des Finances, sont tous ils sont tous Young Global Leaders. Et donc ces gens-là ne, représentent plus le peuple. Ils font partie de la mafia internationale. Et donc ces gens ne devrait pas gouverner, devrait être interdit de gouverner. Ces gens ne, peuvent plus gouverner. Ils font partie du mafia, ils sont dans tous les conseils d'administration. C'est comme euh, et la semaine passée, il y a eu la manif euh, des syndicats. Il faut savoir que Botso, hein, le chef de la FGTB, il est dans le conseil d'administration de la Banque nationale. Alors donc lui, c'est pour la dette publique, mais il manipule le peuple pour que le peuple ne sache pas qui, s'est sont de voler, que la, la, finance vole le peuple. Et lui, donc, il est au conseil d'administration de la Banque Nationale, notre de Banque Nationale. Donc, pour moi, on a deux très très très grands ennemis, c'est la finance et le, Forum économique mondial, qui est composé des Young Global Leaders, et qui est composé de, des manias de, de la finance, oui, ça j'ai déjà dit, et donc le choix qui est dans la tête de ça. Alors pour moi, il y, a, une façon d'arrêter tout ça, c'est d'arrêter de demander aux politiciens de changer les choses. On sait très bien que ces gens sont corrompus, et donc maintenant nous devons exiger, les destituer, et reprendre le pouvoir, reprendre les assemblées, reprendre nos communes, reprendre notre, droit, reprendre nos libertés, et le plus ça se faire. Et la meilleure arme, la meilleure arme pour tout ça, c'est ça. Les médias. Les médias qui sont corrompus par la finance et par les politiques. Et donc nous n'avons plus de médias non plus qui peuvent s'exprimer à grande échelle. Donc automatiquement, comme KRS lui, mais il faut être abonné pour euh, lire ce qu'il fait. Mais il n'y a pas moyen d'aller sur le plateau de télévision, il n'y a pas moyen d'aller dans les grands médias. Et il faut utiliser des subterfuges pour justement aller sur du Vivacité, Allez Cédric! ici, on vous dit, ah, tout augmente à cause de la guerre, euh, tout augmente à cause de la guerre. Mais il y a quelque chose que, que personne ne dit, hein. et les politiques n'en parlent pas, et les médias n'en parlent pas c'est la taxe carbone. La taxe carbone a été créée en 2018, plus ou moins par l'Europe, qui était à 7 euros la tonne de taxe carbone. Donc sur tout ce qu'on produit, automatiquement ça génère du CO2, et automatiquement il y avait une taxe à la, euh, tonne. C'était 7 euros. Eh bien cet hiver, ah bah, la taxe est montée à 94 euros. Ah, et donc, tout ça a fait monter le prix de toute l'industrie, a fait monter le prix de tout ce qui est fabriqué pour le bâtiment, et nous aussi, euh, moi je travaille dans, le domaine du bâtiment, mais tout augmente, mais des 10, 20, 30%, et de semaine en semaine. Le, prix de certains matériaux a doublé. Mais comment voulez-vous encore qu'on puisse construire des maisons ou construire n'importe quoi les, gens ne savent plus. Ils ont même signé des contrats ah, et les, firmes reviennent, ils ne savent pas finir le chantier. C'est impossible. Mais ça, c'est aussi à cause de la taxe carbone. Et ça, il n'y a personne qui en parle de la taxe carbone. Et ça, ça va aussi dans les poches de l'Europe, ça ne va pas dans les poches de l'État, pour payer des armes, pour envoyer en Ukraine et en Afrique, et pour euh, payer ah, les actionnaires de Pfizer die da während der Frau in Italien gestorben sind. Frauen haben da keine Rechte, das ist doch Wahnsinn. Ja. Du darfst als Frau da nichts machen, du hast die Arschkarte. Und vor allem als unverheiratet. Ja. Also das ist richtig. Und, und vor allen Dingen, äh, was ich gesagt? Das ist ja eine Familie. Das ist ein Druidenstamm. Also, ja, dieses Katar, Alors, ne? immer weiter, immer weiter, euh, je fais aussi partie de la SBL Bon Sens Belgique. Et donc on a écrit, Madame Anne Dumont a écrit un livre sur toutes les inepties de ce qui s'est passé pendant le, Covid, avec toutes les preuves que tout ça a été manipulé et que euh, beaucoup de gens tombent malades et décèdent suite à la vaccination. Donc tout ça n'est pas une fake news, comme disait M. Renders, que j'ai une fois eu en entretien. Et donc dans ce livre, nous l'avons envoyé à tous les ministres, nous l'avons envoyé à tous les députés, à tous les sénateurs, maintenant nous sommes occupés de l'envoyer à tous les bourgmestres de Belgique pour arrêter toute cette euh, Manigance. Il a été traduit en flamand, donc ici on l'a en français en flamand, il est au prix de 5 euros, ça nous permet de payer l'éditeur et de payer l'envoi en recommandé. Et avec ça, ils ne pourront pas dire qu'ils savaient. Donc s'ils recommencent, ils ne pourront pas dire qu'ils savaient, on pourrait les attaquer devant les tribunaux. Alors, les solutions, eh participation du peuple, les solutions, c'est la destitution. Et le 23 euh, janvier, euh, lors de la grande manifestation où la RTBF et d'autres médias nous avaient dit qu'on était 50 000, eh bien, sur source policière de Bruxelles, nous étions 300 000. Et, oh et ça, c'est pas de dire, parce que 300 000 personnes à Bruxelles, c'est déjà longtemps qu'on n'avait plus vu ça. Et donc, euh, bah oui, c'est nous bah, Quand les médias euh, voudront bien suivre un peu le peuple, ce sera peut-être mieux pour euh, Enfin, on a les précurseurs à chaque fois, hein. on revient quand après la, vague d'essoufflement. et donc on est toujours les premiers à revenir. Il y a d'autres qui vont profiter du relancement de chaque manifestation, mais bon, euh, on a ce, mauvais rôle, mais bon voilà. Et donc euh, restons unis, parce que je vois encore dans les médias, bah, qu'est-ce qu'on fait C'est les immigrés contre les nationalistes, les flamands contre les wallons, les chômeurs contre les travailleurs. Et donc on est toujours là à opposer les gens les uns contre les autres. Hein mais je il faut savoir que dans les chiffres, ce que coûte la sécurité sociale pour les migrants et ce que coûte la sécurité sociale pour les chômeurs, c'est 6 milliards par an. En Belgique, l'évasion fiscale, c'est 220 milliards par an. La fraude fiscale, c'est 30 milliards par an. La dette publique, c'est 12 milliards par an. Et qu'est-ce qu'on veut Est-ce que les à la radio, à la télévision c'est le méchant chômeur qui vous prend tout. C'est le, le malade qui vous prend tout. Donc euh, ça, il faut vraiment arrêter. Et maintenant, je vais laisser la parole à d'autres intervenants. Euh, et après, on va pouvoir partir. Et on va prendre le micro, euh, parce qu'ici, euh, on, on va se diriger jusqu'à la gare centrale. Et on ira jusqu'à sur la place où on pourra reprendre des, des, des prises de parole. je vais laisser... Non, Nein. Deswegen gar nicht. Warum? Genau, richtig. Weil das, das hier auch eine Sozialbewegung, so wie es halt auch ja. in Frankreich eigentlich ist. Ne? Und natürlich gibt es auch Schwachmaten da drin, ja, ist ja klar. Welcher Schwachmat wirklich mit ernsten Interesse geht hierher? Ja. Und, der, hat hier viel zu viele Probleme das mit ja auch keine Gegendemo, sondern wenn, dann sind die mich, die sich hier mit runter. Ja. So, weißt du, so relax, entspannt, solange hier kein Stress passiert, äh, unterm Schirm oder so. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß ja gar nicht, der Rocky, wo ist der denn überhaupt? Also wenn die... Ja, Rocky, hier, bonjour. Ich fand das hier live, ja toll. kann das live teilen. Ja, toll, du wolltest doch Schön Bon voilà, euh, les amis, les amis, bonjour, merci d'être là évidemment, première chose. Alors euh, bon, il euh, y, a tellement de trucs à dire, tellement de trucs. Bon, je vais donc commencer par un petit rappel fondamental de ce que sont les gilets jaunes. Nous sommes complètement horribles. On demande un truc complètement unique, complètement affreux on demande la démocratie directe. Ah, Alors figurez-vous que lors de la Révolution française, ceux qui se disaient démocrates étaient dépeints par leur père comme étant d'horribles démocrates. Parce que les intérêts en jeu sont tels qu'on ne veut pas que la démocratie directe s'applique. Sans ça, on arrête de danser dans les hautes sphères. Euh, On leur couplet sous Donc, nous réclamons justice en justice, justice fiscale, justice euh, sociale, ah justice face au droit du logement, justice simplement pour obtenir de la dignité pour tous. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué dans ce vocable Je vous demande qu'est-ce qu'il y a de compliqué. Nous demandons de la justice. Or, le système tel qu'il est actuellement favorise des intérêts hyper puissants, entretiennent la représentativité politique qui nous trahit dans toute nos de justice. Notre propos, depuis le départ, c'est d'établir une démocratie ah, directe. Ah, Et c'est faisable, ça existe euh, dans d'autres pays. Uh, Prenons un sujet, la pension à l'âge de 67 ans ou la uh, pension à 58 ans avec charge de uh, former un jeune on décidé. Est-ce que vous préférez payer des 35 150 milliards, 20 from syndicate or 10 or so, and the rest for me. Est-ce que vous préférez financer l'école, les routes, sur tous les sujets régaliens. Nous sommes des experts. Vous êtes des experts parce que vous pouvez prendre tous les euh, jours pour remplir la crèche plus ou moins, le frigo, plus ou moins, accéder au centre plus ou moins, envoyer les grands ou la uh, petite à l'école, plus ou moins. Vous êtes des experts Alors sur tous les uh, sujets qui concernent notre vie, uh, nous sommes experts money and uh, good law people. Alors, c'est ça le fondamental du so c'est une aspiration à un idéal démocratique. It's not possible. In Germany, on we est have one, on est contre. Uh, anarchist, Mais plus rien ne vous viendra à vous, à part des Et on peut le dire très calmement, Alors, uh, we, must contact, je parler chose, Très vite. Yes, Chris has said when, uh, when, when we need help, you Ça ne sert only one talking with you or with him or, uh, and uh, they then make a thing. Now we have say we make not a syndicate, we make manifs, a fine, but ça sert rien. Then in community or what? We make an official son compteur, ça ne sert à rien. Social works, ne pas payer uh, then we have factures, official thing, ça ne sert rien. Meaning that we when we make this, Uh, Revenir dans une uh, citoyenneté directe, ça ne sert à rien. Chercher une solution, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Uh, Alors, vous devez choisir entre des loups ou des moutons. On entend souvent « portez vos couilles France, bah, Désolé, mais je ne me vois dans aucune de ces catégories. ni loup, ni mouton les couilles en étendard. Excusez-moi, c'est personnel, mais couilles, je les garde dans mon euh, pantalon. Euh, un être humain hein? digne, courageux, ah, responsable, combatif, déterminé et assidu, ça me suffit amplement. Je tiens à cette humanité qui nous distingue. trop de slogans en parlant de couilles, de moutons, de lions, il est où le problème là Il est où C'est un problème uh, psychologique ou quoi Les manifs ne servent à rien. Le problème, il est vrai, dans le fait qu'en vrai, on ne oh, parvient pas à rassembler autrement que virtuellement. Il y a beaucoup d'oursins de canapé. Hein. But I think we ah, are the only one canapé, il y en a plein. that C'est un début. Uh, c'est un début. Alors, ah beaucoup pensaient qu'une manif fallait tout musculer, tout changer, qu'il suffisait après euh, de rentrer chez soi. Une manif, statique ou pas, uh, sert en fait à créer des liens, uh, appelle à nous réunir physiquement, à nous connaître, à nous reconnaître, à nous apprécier dans la diversité, à chercher des solutions collectives, locales et globales uh, à nous we <laughs> working for. What can we do? Uh, Tant que nous nous comprendrons pas, hein. dans un effort d'ouverture et de respect mutuel, d'esprit collectif ouvert, mais non dilué sous des uh, drapeaux, des calicots partisans, oh, la situation de dominance se perpétue. Euh, so I understand maybe, maybe nothing. The, the Tant que nous ne nous mettons pas euh, dans une neutralité bienveillante les uns envers les autres, la situation n'évoluera pas. Et je rappelle que ce que je porte sur le dos, c'est bien le symbole d'une neutralité bienveillante. Rien d'autre. Faisons grossir le nombre Essa de jamão. et pas comme des poulets sans tête. Assemblons-nous, rencontrons-nous, parlons-nous, émancipons-nous. Euh, bah, nous ne sommes ni juste une paire de roubignoles, ni un euh, loup, ni un mouton, nous euh, sommes bien mieux que cela. Nous sommes des êtres humains en voie de dignité. Et tout ce qui sert à ça est bon à prendre. Et donc les ronds-points ça sert, les manifs ça sert, râler dans son fauteuil ça sert,

une action, une manifestation, une réunion, des préparations, quatre ans de lutte intensive. Quatre ans. Uh, on n'a rien lâché. Certains se sont désespérés, certains ont dit on reviendra quand il y aura du nombre, mais nous n'avons rien lâché fondamentalement et nous ne lâcherons rien. Attention les amis. Attention, ce que je vais vous dire là est assez grave. On en a discuté avec plein de camarades gilets jaunes. Et franchement, euh, on est à l'aube d'un basculement. Nous sommes vraiment au seuil d'un effondrement de nos sociétés. Et je crois même qu'on n'est plus seulement au seuil, bah, on est en train de voir une société qui s'effondre. Alors, moi je veux avoir l'honnêteté de vous dire que je ne vous vends aucun chat dans un sac. Je, ne vous promets rien. Qui suis-je vous promets quoi que ce soit d'ailleurs Nous allons peut-être connaître dans les prochains temps un scénario à la grecque. Est-ce que vous avez suivi la West C'est très facile pour le pouvoir de rester en place sur une population affamée, défaite. Oh, on vous dira peut-être, vous pouvez peut que 100 euros chaque semaine sur compte en banque, même si vous en avez 50 000. Et donc, franchement, nous sommes en bord d'un scénario à la grecque. Alors, on va de sidération en sidération de crise financière de 2008 en crise Covid, Ah la peur de la crise Covid, à ah, la guerre en Ukraine, Ah la peur. Et puis maintenant, on voit-il que paraît il faut se soucier du pays de jaune. Ah, il peur des Chinois. Ah, la peur. Jusqu'à quelle prochaine peur allons-nous reprendre notre souveraineté Parce qu'ils sont plus capables de produire quoi que ce soit de bon pour nous, le peuple, alors nous devons le faire à leur place. Mais nous ne savons pas si nous n'avons... Moi, je ne voudrais pas, vraiment pas du tout être un parti politique, hein, franchement. Imaginez euh, euh, euh, que tout à coup, en Belgique, on dise à l'un ou à l'autre, ah ben, ben maintenant toi le parti politique, même perce un peu, on précise les affaires courantes de merde et la société de déliquescence qui s'ensuit. Eh bien, bonne chance gérer ça. Nous devons nous émanciper. Nous devons, nous devons communiquer ensemble et nous devons créer un monde désirable harmonieux ah, au sens de nos avis divergents, à partir de nos avis uh, pour aller vers un monde que nous souhaitons meilleur pour nous. Et pour ça, il va falloir de la maturité. Et le mouvement des Gilets jaunes est en pleine maturité, le mouvement des antipas est en pleine maturation aussi, oh, et nous devons nous assembler pour réfléchir ensemble à comment on se sort de cette situation dans laquelle ils vont nous laisser pourrir c'est le mot de la fin, je viens à vous dire. Mais nous allons peut-être hériter d'un scénario à la grecque et nous devrons prendre notre destin de citoyen en main. Et peut-être dans un des pires moments de notre histoire. Faites-vous la préparez-vous à ça parce qu'on va peut-être y venir. Merci. Et bonne résistance à toutes et à tous. I'm not a talker, so I make Alors, Est-ce que Manu Rocher est ici sur la place Est-ce que Manu Rocher ici sur la place Manu. Wir werden jetzt gleich losgehen, glaube ich, Leute. So, alors donner la parole à il est là, il est pas là alors, okay. ici, on va, on va démarrer. Le temps qu'on rentre le matériel, et dans 10 minutes, on, donc on se retrouve là-bas euh, au bout, de la, des drapeaux, et on va aller jusqu'à euh, au Mont des Arts. Et donc là-bas, il y aura ich glaube, Nicolas hat, der Nicolas hat zu lange geredet und so. Es ist leider keine Zeit mehr, dass ich rede. Aber ich werde die Rede nochmal einfach äh, auf YouTube stellen, selber machen. Also quatschen meine ich. Heute Abend oder morgen werde ich euch die Rede äh, einfach mal so reden. Dann brauche ich nämlich nicht zu quatschen. Das finde ich sehr okay. Ja, nee, das ist auch gut. Ich finde ich find das korrekt. <laughs> Nein, weil äh, ich kann mich nur verhandeln. Weil vor allem, da muss er das dann übersetzen. Dann verliere ich wieder den Faden auf die Zettel und äh, schon okay. Es ist voll okay. Aber die Rede werden wir trotzdem noch veröffentlichen. Ich werde da ein schönes Video draus machen. Weil dafür haben wir ja auch an dem Video, äh, an der Rede gearbeitet und in der Gruppe halt, ne, Leute. Ah. Äh, ja. Äh, Ich bräuchte jemanden, der yeah. So me. Yes, about, sure about Germany. Yeah. So yeah, I've seen that there was already the uh, the bailout of Uniper, the, the biggest uh, energy gas supplier. That's So the, the German Uniper, state Uniper, Uniper, Uniper. The, the ones that is importing Russian gas in Germany, it is being bankrupt last week. Yeah. That's uh, uh, 19 to almost 20 billions. So the German state has paid last week 20 billions, 19, mm -hmm. to this first Russian gas importer, Uniper. Yeah? Yeah, with your tax, of course. Oh, nice. Yeah. <laughs> so, not with, but with my tax, I, I work in Netherlands. Ah, okay. <laughs> I'm living in Germany and working. Ah, yeah, yeah. Uh, I, I, ah, because uh, I, I, okay, because... Uh, so, but it's my, uh, okay. Normally I, I make... Ah, I don't know if you were aware I eat there, I drink there, yeah. I make all the things, and so it's no, my so money. German people yeah. are not yet aware of that. German people knowing nothing. Nothing. The okay. most people knowing nothing. Okay, okay. And the most people are going not for the important things on the street. So I think. Yeah, uh, bias is the bias. And many things and then. Uh, <laughs> <laughs> capitalism. Yeah, yeah. German people are really. Yeah. Yeah, they just, come and ja nicht sagen, aber. Have you seen in England? They are also pure capitalists, but the yeah. people are fighting, are striking now since months. Yeah, in Germany. But in Germany not. Yeah. Germany is, uh... And the problem in Germany is uh, uh, we have now uh, the Jones, what he makes on the street, and then it gives, it gives, in Germany many uh, rights uh, from the right people. just the right people. Yeah. No, no, no. Yeah, yeah. Yeah, in Germany. But, uh, in Germany, the movement from Yellow Jackets uh, going in the first time uh, when most people going on the street, going to not correctly people. Ah, so not only one right wingers, ah, yeah. so not correctly people assholes. Huh? Yeah, yeah, yeah, Assholes, they they will put the yellow jacket for, for, for himself, for put money or mm. anything. I don't know what for thing. Mm. So and. Uh, I think the movement in Germany was from the first day in, in, in, in June, uh, included from uh, from the government workers or so, okay. uh, because do you have here last year or for two years the run over the Reichstag in the summer? No, no. We have a uh, uh, uh, movement, uh, Querdenker, they are only one versus the vaccination and so oh, yeah, yeah. Okay, yeah. the imping and, and mm -hmm. also the pandemic. And they have for two years a big uh, demonstration in Berlin with 500,000 people in summer. And um, a small group, they put the yellow jackets on and going with the megaphone and say, we are, we are going to the Reichstag, we uh, make this uh, broken and put the uh, political people outside and so. And so with this thing, they give the movement rest. And uh, I'm thinking the people also become money for this that they make in Germany. They make money, they become money from the government for so simple. Uh, for so, the false flag action. Okay. Yeah, false so flag. the action. run uh, to the Reichstag was this a false flag action. Yeah, they was, it was and it was the wrong COVID, the wrong vaccination. the people that, that they're running on the uh, um, Reichstag was uh, Reichsbürger. Do you know what is Reichsbürger? No. Uh, that are people they will back in the in the um, monarchy from 19. 15 ah, or yeah, so yeah, Reichsbürger in German, eh? Reichsbürger. Ah, yeah, okay. And the people that are running over the Reichstag was Reichsbürger. Okay. They, they will the monarchy back. And in, in, in Berlin, it's give a group, Gelbe Westen, Berlin. They are Reichsbürger. They stand with the flags from, uh, from the monarchy. Mm. Black, white, red. Huh? And uh, say, we will back in the time from the monarchy and, and have a yellow jacket on. But wow. it's not yellow jacket, you know what I mean. Oh, okay, okay, okay. So and this things coming from the beginning, the movement, and make this broke. And what are doing unions? What are doing the unions in, in Germany? Because no, the, these energy problems will be really serious in Germany because you have a lot of industry that have to close that will have to this winter. But this winter they will have to, to close a lot of factories. Yeah. And Amen. we don't have electricity, but all the people, uh, industry can work, can work and work and work. They aber nicht die kleinen, aber nicht die kleinen. Not small, only the concept. Okay. Only the big. They get the, the multinational. They, they, have. the The small company. They now, and now it's also expensive. They in Germany it gives it's, it's, it's Gasumlage. Now you pay for electricity and for gas five or six uh, Ich glaube, gleich werden wir loslaufen, aber ich kann es noch nicht so ganz genau sagen. No, no, no. Äh, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt mit, äh, mit der äh, Stefanie, mit der ich gerade vom Syndikat geredet habe. Ziemlich cool und sehr interessant und da sollten wir vielleicht am Ball bleiben, Leute, dass wir da irgendwie was machen mit dem Syndikat. Äh, sehr interessant und das mit der FAU war jetzt eigentlich eine interessante Überlegung oder eine überleb überlegenswerte Überlegung, dass wir das so machen. Das wäre eine coole Idee. Sollten wir mal im Team besprechen, finde ich. Ja? Give me your jacket, me are cold. Give me your jacket. <laughs> oh, good. Ça va, ça va. Ah, good. Je comprends après, mais wait, wait, wait, we'll make it clear. So? Sì, eh? buongiorno, so. come va tutti? So, laufen lassen. But it's, it's hard every time you go. So Leute, gleich geht es wohl los hier. Ja, aber das mit, mit dem Syndikat ist mega geil. Dann noch, ähm, ja, dass wir uns hier gerade vernetzen, die Unterhaltungen. Eigentlich äh, wäre diese dämliche Kontrolle nicht gewesen und die alle Sticker hätten abgenommen etc., wäre das äh, eine rundum gelungene Zeit jetzt gewesen. Aber der Gedanke daran ist auch schon wieder vorbei. Man ärgert sich halt, aber naja, was soll ich sagen? Und das war ja nur eine kleine Kontrolle und dann, das ist krank. Aber wir sehen, die Leute haben die gleichen Probleme. Alle, in jedem Land. Deswegen müssen wir solche Sachen machen wie hier, uns vernetzen, zusammenarbeiten und mehr zusammenstehen. Ich glaube, jetzt langsam werden die Leute hier äh, losgehen, habe ich das Gefühl. Ich weiß gar nicht, wo wir hingehen. geht die Action los. Hier, loslaufen und so. Was ziemlich cool ist. We have Torga as well okay. on the... Äh, thank you, Bobby. Ja, irgendwo abstellen, meine Freunde. Warte mal, einen Moment, ich muss denn hier was rausholen. Ich kriege ja gar nicht mehr mit, was ihr redet, weil ich es ausgeschaltet habe. Voll komisch, aber wenn die Leute nicht unbedingt immer das geteilten Bildschirm damit zeigen oder geben. Warte mal, ich muss nochmal runter hier. Ganz kurz. So, wieder da. Stelle ich euch aber nochmal da oben hin. Es wird hier abgeräumt gerade, schnell. fast die Fahrt sind dann nur losgegangen. Und gesungen und getanzt und gefeiert, nein. Äh, das ist ja keine polonese veranstaltung hier oder so, ne? Polizei hat ja auch schließlich die Wasserwerfer hingestellt. Also von daher. Ich denke mal, wir gehen jetzt einfach mal ein Bild am EU-Parlamentsgebäude machen oder so. Nein, Spaß. Ähm ich laufe mal durch die Masse kurz. Ich komme gleich wieder. Ja. Gucken, ob wir irgendwen sehen, den wir kennen. Die Polizei steht da hinten immer noch ruhig. Ja, es ist halt ja, 250 Leute in etwa. Ziemlich cool. Ein absolut gemischtes Publikum, komplett gemischtes Publikum. Absolutes internationales Publikum. Ziemlich mega.

Please. Tu vas parler euh, à la fin. Ici on parle. Babi, Babi, Babi, Babi. Ah, bonjour. Monsieur, vous translate me. of ICD, will talk at the end of, of the, the, the, march, you will talk and you will be the last. But it's, no, no, it's, it's, it's, it's when you're the last to talk, uh, you're someone. When you're the second on, on 10%, so no, don't, don't worry, you will finish Okay. Jetzt weiß ich.

Aber ich glaube, da brauchst du den, er macht keine Sorgen. Das, das wage ich zu bezweifeln. Da muss man gar keinen Kopf machen. Also, ich natürlich für dich auch eh mit dem ich auch gesagt habe. Aber ich glaube, da müssen wir keinen Kopf machen. Weil wir sind da und Deutsch, ja. Oh, ich habe gedacht, das kann C'est dommage, très très bien. Vor warum werden die angemacht? Da drüben stehen mindestens fünf oder sechs Bäche vor schwarzen Leuten. Ja, ist doch totaler Quatsch. Und das wollen sie sowieso nicht. Aber das können sie ganz schnell ändern. Das, dafür ist es schon zu spät. Der Zug ist abgefahren. Ich habe zu, das haben einen rumänischen Ja, und die haben schon viel Zeit. Also wir sind hier in Brüssel. Das ist alles gemerkt, Endeffekt theoretisch. Hier war es auch möglich, hier war es halt auch möglich, dass die äh, ehemaligen holländischen Soldaten, also vielleicht auch einen, einen Stellblock gemacht haben, wo keiner durchgegangen ist bis alle Menschen im Park waren. Und als alle Menschen im Park waren, haben die sich verpisst und dann war der schwarze Block Lorraine und die vom Black Block plus die Leute von diesem Rotterdam Huhl mit dem Punisher Ding da dann zusammen vorgeholt. Und dann hatten die wohl ja den Grund, wieder dem zurückzuwehren, sich zurückzuwehren zu wehren und haben dann alle direkt. Ja, viele Arschlöcher waren in diesem ganzen Ding nicht. Da wirklich sowas wie diese Heinz-Anhänger, so Kapitalisten aber nicht wirklich. Ne? Sagen wir mal so. Die wollen ja einfach nur das Alte Die wollen ja wieder in ihre Fake-Demokratie, sage ich mal. Und gut ist. Und also, ähm, also war die Masse eigentlich normale, normale Bürger. Und man hat mir eine Stunde bevor wir im Park oder an diesem Parktor angekommen sind, hat mir per Facebook geschrieben, eine Freundin hier aus Belgien, die nicht da war, geht nicht in den Park. Weißt, und kaum waren fast alle Teilnehmer der Demonstration da im Park, am Park, sind die Reservisten weg, haben die Tür, das konntest du in meinem Live, ich habe das in dem Live, wir haben das auch nachher thematisiert im Live-Talk, du konntest aber auch im Stream sehen, das habe ich extra nochmal extra geschnitten das ist echt schon mal, das ging auf und die sind dann vom Black Rock und vom von diesem Spanischer Rotterdamer Hooligan-Club da zusammen vorgegangen. Und Block Lorraine hat dann nachher geschrieben, das siehst du schon auch auf den Videos, die feigen Pisser von den Hooligans, die haben sich dann als Sandarister haben die haben sich verpisst, während die von Block Lorraine und von Black Block das weiterkämpft haben. Weißt du, also das ist total lustig. Das ist so ähm, und dann konnte man die ganze Demo vernichten. Das waren, hier, das waren eine Million Menschen. Guck mal, ich bin, wir sind zu spät gekommen. Ich war mit dem äh, ich weiß nicht, ob du den kennst, der war auch bei mir im Talk, äh, der Flo, beziehungsweise aus Hamburg, der, wie heißt er nochmal? Ja, das ist geil, in Hamburg gemacht.

solche Karten schon. Haben die mitgenommen? Nein, haben sie, die haben draufgeschaut. Ja, aber die tun euch nichts. Also das, das äh, wage ich jetzt komplett zu schreiben. Warum haben die ein rumänisches Kennzeichen stehen? Ich habe ja, ja, ja.

stand da halt gerade mit der Schuhmaschine und Video und haben da gesessen. Konnten wir nicht riechen. Ich sagte, ich auch Sportler, die irgendwie Sport machen. Nee, Chile John, jetzt gehen wir da runter. Ah, das ist ja, aber was dann heißt er nochmal? Nee, das ist er doch nicht. Ich habe gar nicht kennen. So, wir gehen jetzt los, Leute. Äh, gucken, wie lange ich den Stream noch streame. Ich werde noch reden, meinte Barbe schon eben als letztes, wenn wir es hier gleich die, die Runde hier gelaufen worden ist. Ich weiß natürlich nicht, die Belgier und die Franzosen neigen ja dazu, drei Tage zu laufen, am Stück so ungefähr. Ähm, ich muss morgen um 6 Uhr aufstehen und arbeiten um 7. Schauen wir. Schauen wir. Aber guck, hier ist jeder. Das, das, so muss das in Deutschland eigentlich sein. Weißt du? Alex Koptermann. Samen. Mist. Da will ich das nicht. Spontan. So. Schau, jetzt fahren die mit 25 Rollerfahrer Polizeiroller fahren jetzt vor. Ich stehe mal da gucken. Musste da. Also jetzt nach dem da glaube ich. Das schafft er dann weg, auch nicht können die ganze Zeit. Nein. spannend vind. Um, Hallo. Ich muss jetzt gleich noch Wir gehen noch ehm, bei vorbei. Da rechts, ne? Ich habe schon einige. Wir folgen mir auf Facebook, ich ik auch. Und äh, der. Alles auf der Ich glaube, der läuft. Hoffentlich scheißt sich keiner davon ein. Ja. Was ist denn für Ja, das wäre gut. So Fresskick, dass, dass ihm richtig schlecht wird. Schweine. Aber das mit dem Syndikat, oh, sorry, Madame. Das mit dem Syndikat, äh, genau. was die Stefanie da gerade meinte, war wohl eigentlich eine richtig geile Idee. Ich hoffe nur, dass das im Team dann auch so ein bisschen wird. Weil einfacher kannst du es ja gar nicht dann eigentlich machen. Dann arbeitest du automatisch mit denen ja auch zusammen, weil wir ja dann die deutsche Delegation halt so sind dann. Aber. What's up? Gilets Nach vorne, Gilets nach vorne. Sag, äh, alle gelben Westen sollen nach vorne gehen. Könnte aber auch nach vorne gehen, ist ja sowieso egal. Aber die wollen da einen Block bilden quasi. Geh mal. Und Feind hier fahren, weil du nicht abhauen willst oder so. Oder ihr fahrt die Öde vorher Bescheid. Aber wenn, dann sind die mit euch zu euch vor. Ich bin Kannst du, natürlich, das ist sogar kein Ding, dann lass uns vorgehen. Ich habe noch eine Welt mit ne, eine gelbe Hundejacke. So, gelbe Westen nach vorne. Da, da. <laughs> wow! Guck mal, guck mal, wir gehen Kind damit. Wir gehen ein Kind, da, ein kleines Kind, da, das junge Mädel da. Zwölf Jahre, die reißen jetzt einen Panzerwagen an, oder was? Die haben noch Schaden, oder? Die sind doch voll durch. Ein Panzerwagen. Wir haben hier Kinder. Und du siehst den das gar nicht. Ja, ist Dauer zurück im Endeffekt. Ja? Die laufen halt mit. Die sind auch, das sind alt, alt, antikonstruktiv. Das siehst du, wegen ja voll an. Ich lauf mal vor. So, das Wetter wird auch schöner. Definitiv, das ist gut. Ähm, aber ein Panzerwagen für 250 Leute, 300 Leute vielleicht. Es ist ein bisschen hardcore. Also, was willst du nicht noch auffahren so? Es ist ja schon crazy, das ist schon really hardcore. Aber Gelb ist nach vorne, Division äh, immer an der Front. Jetzt wird mir langsam ein wenig warm und ich weiß gar nicht, wie viel Akku ich noch habe, Leute. Oh ja, erst 50 Prozent, das geht ja noch. So, ich laufe mal nach vorne zum Liga im Westen. Tschakka, tschak. Oh, Nila. Oh, Nila. Oh, Nila. ci mancano un po' di rau. Ci mancano un So, jetzt sind wir fast vorne. Also, wir sind vorne. Es müssen nur noch alle Gelblästen auch nach vorne kommen. schon mehr als 250. Ich würde mal sagen, das sind fast 500. Pi mal Daumen. Also 250 ist, glaube ich, sehr niedrig geschätzt. Sehr, sehr niedrig. Definitiv. Oder was sagt ihr? Also ich würde sagen, ja. Vor allem das gehen, voll anstrengend hier. Kauchi, du müsstest vielleicht als persönlicher Kameramann immer mitfahren. Das wäre ziemlich cool. Was steht denn hier vorne? Ah ja, das ist ja der eine Banner. Der Jilly John. Der war doch letzte Woche auch in Aachen, der Banner, oder? Boah, das sind schon 500, 600. Vielleicht sogar 700. Ja, in etwa. Ziemlich cool. Äh, nicht schlecht. müsste den ganzen Text erstmal reinschreiben, bevor ich äh, ihn schicken kann. Ich habe den ja nur auf Papier geschrieben. Ja? Ne? Und deswegen habe ich den, ja, das ist natürlich ein Problem. Aber das können wir schon machen. Vincent. Bonjour, bonjour. Markus. Bonjour. So, jetzt aber. Die Marktfrau, 行吗？ sind da, wir sind da. Auch wenn Olaf uns nicht will, wir sind da. Ah, <laughs> wir sind da. Merci. Halleluja, wir sind da. Für die Ehre der Arbeiter und für eine bessere Welt, auch wenn Mark von uns nicht will, ja, wir sind da. the pond, it. 漂亮吗？ locker 500. Aber wirklich locker. Nee. auf jeden Fall, definitiv. Den Geist müssen wir rüberholen. Wir müssen diesen Spirit auch entwickeln. Wenn wir was verändern wollen, brauchen wir diesen Geist. Wir brauchen diesen Spirit, wir brauchen die, diese Power. Wir brauchen das. Wir müssen das auch haben. Das müssen wir uns bewusst machen, Leute. Auch wenn wir plötzlich... Du bist ja gar nicht mehr da. <laughs> Merci. Hein. Eh ben, à toi. Oh là là, le gilet Non, mais tu l'as pas der Weg, den wir im Januar auch gegangen sind. Im Januar sind wir auch hier hochgelaufen. Da hatte ich euch noch nicht gefunden, da war ich noch hinter euch her. Das war voll anstrengend. Boah, da bin ich hier hochgerannt, das weiß ich noch genau. Voll platt hier oben. Und da war ich immer noch nicht bei euch. Also habt ihr jetzt Erinnerung, das war die Route, die wir gegangen sind, Leute. Die wir gerade gehen, ein Teil davon. Ich glaube, ich muss mal meine Jacke ausziehen. Es wird langsam ein bisschen warm. Gucken uns meine anarchistischen Freunde sind. Finde ich bestimmt. <laughs> <laughs> will mir einen Gefallen. Kannst du mich mal ganz kurz fragen? Ich muss meine Jacke ausziehen. Das war. Toll, du musst dich voll umstellen. Die sind ja quasi nicht Macron, ne, sondern hier, DJG oder wie die alle sind. Strecke, die wir im Januar aufgenommen haben. Weil ich war bis hier oben gerannt und dann ist die Polizei rein und es war ein Bedingungs eingebaut. Und dann äh, hat das keine Folgen errettet. Ich habe vor. Da oben gleich gestern hatte ich so große Ich bin auch oben, dann wollte ich links abbiegen, aber es ging eigentlich besser zu links, aber auch links abbiegen, da stand vor Außen vom Fledding oder Knüppel. Dann hat er Junge Wollten auf die Bullen zu, aber dann hat er irgendwer hat er zurückgerufen. Ich glaube, wenn das von Elb ist, das letzte Bewusstsein Schweiz stand. Und dann wurde des Parken, man hat das Parken überfällt. Und dann hat es so, und es gibt ja halt äh, Reservisten, das auch eine Bewegung. Die haben sich vor dem Europagebäude, vor der Straße davor, die haben sich aufgestellt. Leute haben gemacht, außer die Konvektor, die von diesem Rotterdam Hooligans mit dem Pfannenschrift und wir Geld. Und irgendwann gingen diese Reservisten an die Tür auf. Also einfach weggegangen. Und in dem Moment sind die von BlackRock und auch von Proventus und die von Punisher, die muss man zusammengeschweißt. Gebäude der EU. Ja, also ich habe das aber auch schon thematisiert im Livestream. Wir haben das schon analysiert alles, weil äh, man sollte ja sagen, das wäre der Grund von ist allein. Ist aber nicht wahr. Also. Ja, aber ich kann es verstehen, dass die hier in einem Gebäude reinmarschieren. Das ist ja noch kränker wie bei uns und das wissen die in Deutschland. Ja. So, die wissen ja noch nicht alles gerade aus, so, dass man der Polizei, wie wurde zu krass, ja, wie. So, ja, bei uns mega Schwerverbrechen, ne? oder? Von unserer schweren Polizei, unsere Polizei, also ich, wir wurden jetzt auch schon ein paar Mal kontrolliert. Aber das ist aber genau, echt dumm. Aber du hättest nur einmal, du hättest nur einmal falsch gucken müssen. Ja, du hättest nur falsch gucken müssen. Und im Endeffekt, allein schon die was macht ihr denn an so einen schönen Tag in Brüssel? Was geht es das denn an, Mann? Das ist doch ein freies, eine freie Welt angeblich hier. Also kann ich auch rumlaufen, wo ich will. Und ich überlege mir einfach mal, ob das fake ist oder nicht. Ne, um das wirklich ein bisschen was Putzen kritisieren sollte, oder? Ich werde dir eine Rechnung stellen von meinem Stickern. Ja, ich werde das einfach mal dahin schicken. Ich passe nicht auf die Adresse vom Polizeipräsidium Brüssel raus. Und dann fange ich an, die offiziell anzuschreiben. Ich habe Tabak noch. Hast du noch Tabak? Äh, auf Plätzen. Filter habe ich ja. Ja, oh, okay. Bordel, hein? What? Don't bordel. Yeah, the problem is I don't que ah, je te comprends quand même. Oui? Germany. Germany, hein. D'ici? Yeah. yeah. We are German. We are German. Et eh, pourquoi? Pour l'argent. Là Vous ah, manifestez pourquoi ici Do euh, <laughs> euh, euh, you speak English? Uh, little. uh, we built uh, Germany a yellow jacket movement. For, and ah, is No. Nein, Freunde. Friends. Wenn wir bezahlen. Ja, in, in Germany, in Germany it's two, but it's not the real Antifa, so fake. Safe. yeah? I am... Ja. Aber dann, dann mein और इसमें देखो इसका सर Thank you.

Dann kann ich Tablet übernehmen. Guck mal, die haben sogar Dixie-Klos hier für alle. Ah nee, Vaccinations- Testzentrum ist das auch. So Leute, ja, äh, ich habe jetzt nicht viel verstanden, was er mir sagen wollte, aber ich habe so ein bisschen verstanden. Ja, es gibt in Deutschland und anscheinend auch in Belgien und auch in Frankreich bezahlte Leute, die sich Antifa nennen, und, äh, aber das in Wirklichkeit halt ja gar nicht sind. Weil Blocklogging entsteht, entstand aus der Gelbwestbewegung. Die haben ein gelbes Herz, ein gelb-schwarzes Herz. So. Und ihr müsstet mal das Interview, was ich da heute reingestellt habe, müsstet ihr euch mal anschauen und mal zuhören, was die Leute vom Blog Lorraine da so sagen, was die für Probleme, Ziele haben oder was die machen. Hey, die, die, machen eine Suppenküche und das fast dreimal die Woche. Dreimal die Woche verteilen die Lebensmittel an arme Menschen. Und das ist das, was es braucht. Und das sind keine Hardcore-Schläger, Huls oder was weiß ich was, die irgendwie äh, alles abbrennen wollen. Aber wir wollten ja auch in Frankfurt angeblich das EZB-Gebäude stürmen, hat der, K äh, hat der Markus Heinz gesagt. Das muss ich vorstellen. Das sind alles Extremisten, die mit denen hier investen. Der macht Stress, der macht Stress, der macht Stress. Wir haben uns auch ein bisschen live reingezogen. Es gibt eine Szene, die habe ich raus, also explizit, weil mir das alleine aufgefallen ist, keinem mal aufgefallen, dass also in dem Stream von irgendeinem Franzosen, weiß ich gar nicht, siehst du, wie der Markus Heinz an einer Frau, das war glaube ich die Natascha aus Paris, vom Blackwater, vorbeigegangen ist und so, so, so den, Ansatz, den Ansatz einer, in meinen Augen war das, die Jungs haben gesagt, alle aus dem Orgel, aber ich habe das ja auf Slow Slow Mo gemacht. Du siehst, wie er da. Es war nicht so zufällig im Kopf gebildet. Der war vor allen Dingen total abgefuckt. Der war so richtig. Ja, das tut er. Das tut er auf jeden Fall. Aber das tun ja die meisten. Aber das ist die Linke dann selber schuld. Ja, schon. Voll. Und wenn du überlegst, in Deutschland, der allererste Mensch, der in gelber Weste auf die Straße gegangen ist, ist André Hunko. Also der wohnt ja auch in Aachen, der kommt ja aus Aachen. Ne? Der war der allererste, der äh, eine Woche nach dem ersten Akt auf die Straße gegangen ist in Deutschland und hat von der Partei direkt einen Tag danach Arsch aufgerissen, Geschichte von wegen, du ziehst keine Geldsätze mehr. Weißt du, äh, dabei, ich habe ich hab hinten ein Buch drin. Äh, du musst dir mal den Titel aufschreiben. Da analysieren die richtig, das sind, äh, glaube ich, zwei Deutsche, die in Frankreich schon hunderttausend Jahre leben, und die das da miterlebt haben und die analysieren die ganze Bewegung. Und da steht das ganz klar, diese Verurteilung an die Linke, von wegen, ihr habt es verkackt. Ihr habt einfach verkackt, euch in die Geldweste anzuziehen und zusammen mit dem normalen Bürger, der ja das hier eigentlich in der breiten Masse ist, auf die Straße zu gehen. Ziemlich dämlich. Guck mal, was die für Kohle haben, das ist ja eklig. Oder? Allein dieses Gebäude da. Okay, ja, da. Willst du Ausbildung machen? Bewerb dich mal. Vielleicht kriegst du das Geld von den Stickern dann wieder von mir. Ja. Wir haben es ja auch alle abgezogen. Wir Ehrlich. Keinen einzigen mehr. Leute, infiltriert das System, bewerbt euch bei der belgischen Polizei. Ich weiß ja nicht, ob ihr da Belgier für sein müsst, aber kann man ja auch noch machen. Und was soll das für, bitte für ein Kunstwerk sein? Ein Container. Hammer. Wir sind bestimmt gleich schon am hier, wie heißt das? Atomium? Der guckt, das ist doch hardcore, die ganzen Obdachlosen, das ist doch scheiße. Allô, allô, les ménagères, profitez de mon passage. Vieux d'Irupo, vieux de Croc, vieux du Ken. Hier bauen wir die. Ja, ein Hauptquartier bauen die da. Direkt neben Ne? Guck mal hier, das sind die Apartments für die, äh, bestimmt für die Dings, für die Bund äh, Europaabgeordneten. Wer 10.000 Euro plus X bekommt, kann ja, kann sich sowas leisten.

Mira, Oliva. Oliva. Ja, Leute, ich würde jetzt hier mal gerne auch Pause machen. Ich weiß nicht, wie weit wir noch laufen müssen, aber ich würde mal gerne was trinken und mal gerade was essen und äh, mich nochmal auf die Rede vorbereiten. Als letztes. Der Barbe macht mir richtig Angst. Als letztes. Wie soll ich schon als letztes reden können. Das ist ja schon fast unmöglich. Habt ihr eigentlich noch was geschrieben? Ich weiß es gar nicht, sehe das gar nicht. Da, ja. Scheiß Demokratie, ja. Das ist keine. Wer verteidigt am besten die Demokratie, die Menschen oder die Minister? Ja, wir Menschen. Danke, Laura, fürs Übersetzen. Mega nett von dir. Ja, wir Menschen müssen jede Woche mehr und mehr werden in jeder Stadt. Das hier ist cool, das ist mega cool, auf jeden Fall. Und Ich feiere das. Und ich finde es gut, dass wir hier hingefahren sind. Aber wir brauchen noch mehr Widerstand. Wir müssen alle raus. Alle, radikal alle raus. Sonst äh, wird da nichts. Dann werden wir Schwierigkeiten bekommen. Deswegen äh, ziehe ich meinen Hut vor all denen, die hier laufen und vor all denen, die auf die Straße gehen und Widerstand leisten. Ja. Das macht das. ihnen hier wieder aus, diese Funktion. Mal, ja, wartet. Okay. Aber ich werde sowieso gleich mal äh, den Stream ausmachen, wie gesagt, ich habe Durst. Ich muss mal eben was trinken und ja. Nationalbank von Belgien. Schaut. Lang lebe der Kapitalismus. Ne? Krass. Ist ja, ist ja gesichert wie Fort Knox und so. Die haben bestimmt Gold da. cool, dass die, der Domme, äh Dominik und die Hanna hier sind. Ist mega cool, dass sie hier hingekommen sind. So, ich gehe jetzt immer nach vorne. Schauen wir mal, was da so geht. Das ist ja schon ein mega Marsch. Es ist schon weit, ja. Wenn jetzt Samstag wäre, wäre es noch cooler, weil dann wäre hier richtig Verkehr. live aus Brüssel. Gegen all diese Ungerechtigkeit, gegen diese Unterdrückung, gegen diese Versklavung und gegen dieses kapitalistische Scheißsystem, das uns komplett, komplett in den Arsch treten will. Und da müssen wir was gegen machen. Es geht halt nicht anders. Es ist nicht anders möglich, als, als sich dagegen zu stellen. Ne? Sonst wird dann nichts. Wie wollen wir denn eine Veränderung bringen, wenn, äh, wenn wir zu Hause sind? Oder mit Arschlöchern laufen. Also das hier sind die Bürger, Bürger Brüssels, Bürger dieses Landes, die hier demonstrieren. Definitiv, das ist die breite Masse. Und so wünscht es mir eigentlich in Deutschland. Ne? Oder wünscht man es sich auch in Deutschland? Ich glaube nämlich nicht unbedingt, dass es so ist. Aber vielleicht irre ich mich auch. Ich will ja nicht wieder als ein Hetzer da stehen oder so. Aber Fakt ist, gelb ist die Veränderung. Gelb ist die Veränderung. Auch wenn Olaf uns nicht will, ja wir sind da, wir sind da, wir sind da. Auch wenn Olaf uns nicht will, ja wir sind da. Für die Ehre der Arbeiter und für eine bessere Welt. Auch wenn Olaf uns nicht will, ja wir sind da. Auch wenn Olaf uns nicht will, ja wir sind da für die Ehre der Arbeiter und für eine bessere Welt. Auch wenn Olaf uns nicht will, ja, wir sind da. Wir sind da. Auch wenn Olaf uns nicht will, ja, wir sind da. Für die Ehre der Arbeiter und für eine bessere Welt. Auch wenn Olaf uns nicht will, ja, wir sind da. Leute, da oben haben wir doch das Video gemacht, oder? Ich weiß es gar nicht. Wir sind da. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh Oh Oh Les jeunes de la galère, les dieux de la misère, de cette société-là, on n'en veut pas Les jeunes de la galère, les dieux de la misère, de cette société-là, on n'en veut pas Les jeunes de la galère, les dieux de la misère, de cette société-là, on n'en veut pas Ah, scheiß Antikapitalismus, scheiß capitaliste, c'est Ja. Hinten, mega Palast. Rüssel zentral sind wir.